No, na flaszkę zasłużyłem. No chłopaki, nie puszczę was. Ja nie wypiję, ale rodzina będzie szczęśliwa. Mamy tyle, że żeby się podzielić? Jest czym się podzielić. Dobra, okej. Dobra, jeszcze kawalkadę zrobię. Dobra, jedziemy. Nie kupowali w Ukrainie, ale pojechali w Rosję.